Hacirat еңкей еңкей еңкей ереже ережеп ақсақалдың жуан той есімді атыменен жоғарғы мәреге марқұм төрежан бауырымыздың баласы өмірбай атаның немересі ернар шабандес тастады қаймыра барып аласыз бір түйе бір тай бір қой алты серке барып аласыз келіп аласыз автомашина ауды! жоғарғы берегі түркістан облысының құрмет тазаматы, қазыналы қария байлар жандар қанай береже бақсақалдың жуан торы есімді білін, жарқын бауырымыздың баптандағы сәйгүлік төрежан бауырымыздың баласы өмірбай атаның немересі ернар шабандоз мінекей жоғарғы мереке тастады қадырмандағай ғалымжан шабындыздың тақымында кетті қадірменді қайымұра алла қаласа 2023 жылдың 5 наурыз күні дода көкпар бөлетіп беретін орта азияға белгілі жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабындыз басып кетті қадірменді қайымұра ай тастады ау а жалау көтеріліп тұр міне шайхан қажы көкеміздің тұлпар ағайы түйе бастаған тоғызға кереметтей тұлпарлардың егесі айтулы атбегі байлар жандар шайхан қажы ағамыздың құрма есімді тұлпары менен бағлан бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік баруын жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз тастады қадірмен ағайын міне түйе бастаған тоғызға